Hoje eu vou ensinar como ligar um módulo RFD no Raspberry Pi, assim como meu último vídeo. Para esse projeto você vai precisar de qualquer Raspberry Pi, um módulo RFD RC522 e, como sempre, alguns cabinhos. Com tudo isso em mãos, podemos começar a fazer o nosso projeto. Agora precisamos conectar a GPIO do Raspberry Pi com os pinos do RC522. Para saber a posição certa dos cabos, utilize o diagrama que está na descrição. Usando o terminal, conecte-se ao Raspberry Pi pelo SSH. Digite SSH pi arroba, IP do seu Raspberry Pi na sua network. Agora digite a senha do seu Raspberry Pi. sudo su para garantir o acesso root para facilitar as coisas, crie uma pasta digitando mkdir rfd e para acessá-la digite cd rfd. Se você não tem Node no seu Raspberry Pi, digite wget e o link que está na descrição. Lembrando que todos os links que eu falar aqui vão estar na descrição. Após terminar, digite dpkg-i node underline latest underline armhf.dev e aperte Enter. Para instalar as dependências do nosso aplicativo, digite todo o terceiro código que está na descrição. npm install e o segundo link da descrição. npm install express npm install-g node-gyp wget e o terceiro link da descrição. tar-zxf e o nome do arquivo que você acabou de baixar. cd pcm 2835-1.35.configure e por fim make install npm install socket.io. Lembre-se que esses passos podem demorar bastante para instalar. Git, clone e o quarto link da descrição. Finalmente acesse a pasta que acabamos de baixar digitando raspberry-pi-rfd. Agora teste nosso aplicativo digitando node rfd-js. Se a mensagem App Successful Launched aparecer, seu aplicativo está funcionando corretamente. Agora vá a seu navegador e digite o IP do Raspberry Pi na network, seguido de 2.8000. Se você está vendo esta página, seu aplicativo está funcionando corretamente? Para testar, Pegue seu cartão RFD e passe perto do leitor e observe o número de identificação do cartão que você acabou de passar no leitor no navegador. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e também compartilhe com seus amigos.